Hello. lakas Sa Kanya na nagbigay sa'yo Ng buhay na wagas Ang pangalan niyang banal Kailan itatanya? Kung wala ng pagkakataon at huli na oras na Magawa mo pa kayang siya'y paglingkuran Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos Kung hindi lakas Sa Kanya na nabigay sa'yo ng buhay na wagas Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag Kung wala ng pagkakataon at huli na Ginagawa mo pa kayang siya'y paglingkuran Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos Kung hindi ngayon, kailan pa Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos To God be the glory. Amen.